I'm going to talk about something which is the condition for the university. Et je vais parler de quelque chose qui est une condition pour l'université, the engine of the university qui est l'engin, le moteur de l'université and the fruit of the university. et la nourriture de l'université, individually and for the nations. individuellement et pour les nations. How can one thing be all of that? Comment une chose peut couvrir tout cela On verra voir. We are going to see. But for, I'd like to begin by telling you about a family Mais j'aimerais commencer en vous partageant sur une famille that I spent years with, avec laquelle j'ai passé des années and I learned a lot about the Lord from them et j'ai beaucoup appris euh, sur le Seigneur avec cette famille because they had a very close relationship with Him. parce qu'ils avaient une relation très profonde très entre eux. They were, first of all, very close with each other, D'abord, ils étaient très proches l'un de l'autre. It was um, two sisters and a brother. C'était deux sœurs et un frère. And one of the reasons for their closeness was that their parents had died young. Et la raison pour laquelle ils étaient tellement proches l'un de l'autre, c'est que leurs parents sont décédés tôt. And they grew up together. Ils ont grandi ensemble. And they were raised by the older sister. Et ils ont été élevés par la sœur aînée. We don't know how old they were when the parents died, On ne sait pas quel âge ils avaient quand les parents sont morts, uh, but apparently they, they had some warning of their death. mais c'est comme s'ils s'inquiétaient de, la de leur mort. So they prepared it. Donc ils l'ont préparé They left the big family home to the older sister, et donc ils ont laissé la grande famille entre les mains de, de la sœur aînée And they talked through who would raise the children. Et ils ont commencé à discuter, mais qui va élever les enfants And their large extended family was in agreement that the older sister should. Et puis donc toute la famille, la, la grande famille, a décidé que oui, s'il mourait, eh bien c'est la sœur aînée qui prendrait soin des enfants. And the, they were right there in the village. Et ils, étaient, ils habitaient dans un village. And the whole village approved of the decision. Et tout le village a été d'accord avec cette décision. And so they had uh, a lot of people kind of watching out for them. Et donc ils avaient beaucoup de gens qui, qui les regardaient. And this big house was located in the village not far from the capital city. Et cette maison était dans un village mais pas loin de la capitale. So anytime anyone from the family was going to the capital city, Donc chaque fois qu'un membre de la famille voyageait pour aller dans la capitale, they could come and visit. ils pouvaient venir les visiter. And it was always open house. Et c'était toujours une maison ouverte. Il y avait toujours de la nourriture. Il y avait toujours un endroit pour dormir. Et la plupart des gens étaient des gens qui suivaient Jésus. On entendait toujours parler de ce que le Seigneur était en train de faire. So it easy to learn from donc c'est facile d'apprendre à, partir de cette famille. Mais là où j'ai surtout appris beaucoup, c'est quand une chose difficile s'est passée. C'est quand le jeune frère est tombé gravement malade. first Et puis d'abord, les deux sœurs n'étaient pas anxieuses. Parce qu'elles connaissaient Jésus. Et ils savaient que, elles savaient que Jésus guérissait. So they sent this prayer. Et donc elles ont prié. Lord, the one you love is sick. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Who knows the name of this little family? The Qui na- their connaît le names. nom de cette petite famille Their names, yes. Well, we're talking about Mary, Martha, and Lazarus. Marie, Marthe et Lazare. And this prayer is Et cette prière est dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. C'est une des prières les plus courtes de la Bible. Et elle est merveilleuse. Elle est remplie de foi, de, confiance et de foi. et d'espérance. Et c'est incroyable à cause de tout ce qu'elle ne dit pas. Et une des manières d'étudier la Bible, c'est de, regarder à ce qu'elle ne dit pas. C'est comme dans certaines cultures, il faut écouter ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qu'il manque dans cette prière Si ton frère était malade, est-ce que tu ferais une prière aussi courte Not me, I would do a whole lot longer prayer. Ah, moi pas en tout cas, ma prière serait beaucoup plus longue. What did they leave out that maybe we would put in? Qu'est-ce que eux ils ont laissé de côté que nous, peut-être, on aurait mis dans la prière Hmm? Yeah, yes, they didn't ask him to do anything. Ils lui ont pas demandé de faire quoi que ce soit. Just assuming that he would immediately drop whatever he was doing and run and heal their younger brother. Ils ont juste présumé qu'il allait laisser tomber ce qu'il était en train de faire pour rapidement venir guérir leur frère. What else is missing from this prayer? Qu'est-ce qui manque encore dans cette prière? Oh God, big and awesome and everything else. Yeah, we think we get it. Thank you. On a, <laughs> on a compris, merci. <laughs> Well, what, what struck me is they didn't say his name. On pas, il euh, pas le nom. Because uh, Jesus loves everyone, right? Jésus aime tout le monde, n'est-ce pas? How can they say the one whom you love? Comment euh, ils peuvent dire celui que tu aimes? Well, some of the specialists tell us that they think that Jesus was actually a cousin of this family. Certains des spécialistes disent que Jésus était en fait un cousin de Lazare. And of course, he would be very sensitive to this young man, Lazarus. Et donc il allait être vraiment très sensible pour euh, ce jeune homme Lazare. Growing up without parents, without a father especially. Qui était en train de grandir sans parents et surtout sans père. Because we know Jesus lost his father. Parce qu'on sait que Jésus a perdu son père. And he was helping his mother raise his his uh, brothers and sisters. Et il voulait que, sa que sa mère euh, élève ses frères et sœurs. Donc, so Jesus was the father figure in his family. Donc Jésus en fait était la figure du père dans cette famille. And he knew that Lazarus didn't have one. Et il savait que Lazare n'en avait pas. He had two wonderful older sisters who loved him. Et il avait deux sœurs aînées qui étaient merveilleuses et qu'il aimait. But he was growing up without an older brother, without a father figure. Mais il grandissait sans avoir un père, sans avoir même un grand frère. So it's very possible that Jesus tried to go as often as possible to Bethany. Et que il c'est possible de penser que Jésus allait aussi autant que possible, euh, aussi souvent que possible à Bethany. And he would stop in and, and visit with Lazarus especially. Et puis qu'il allait là-bas et surtout aller visiter Lazare. And tell him over and over that he loved him. Et donc il lui disait toujours c'est tu l'aimais. That this this young man would grow up knowing that this father figure loved him. Et donc ce jeune homme a grandi en sachant que cette figure du père l'aimait. Which is so important in the development of any adolescent. Et c'est quelque chose qui est tellement important dans le développement de tout adolescent. Whether it's a young man or a young lady. Que ce soit un jeune homme ou une jeune fille. Now the good news, I'm sure you all know, Mais la bonne nouvelle que je sais que vous connaissez tous, is that if we miss that in our growing up, si nous nous passons à côté de cela alors que nous grandissons, the Lord Jesus can make it up to us as well. Et c'est que le Seigneur Jésus peut aussi être, euh, être cette personne pour nous. Uh, not just for Lazarus, Et pas seulement pour Lazare, but for us today. mais pour nous aujourd'hui. We just have to invite him in to do that. Et il faut simplement l'inviter à faire cela. So there's this beautiful prayer. Donc voilà cette euh, prière euh, formidable. So what does Jesus do when he hears this beautiful prayer? Mais qu'est-ce que Jésus fait quand il entend cette belle prière? He, he did back then the same thing he does when I pray a really good prayer. Et il fait la même chose quand moi je fais aussi une très bonne prière. Nothing. Rien. He doesn't answer. Il ne répond pas. He doesn't move. Il ne bouge pas. He does nothing at all. Il ne fait rien du tout. And the worst uh, for us, the, the most difficult part, Et le pire, en fait, la partie la plus difficile pour nous, is that he does not explain. c'est qu'il ne nous donne pas d'explication. And the reason that's so difficult Et la raison pour laquelle c'est si difficile, is that we we are in a, a generation that we think we have a right to explanations. c'est parce que nous vivons dans une génération où on pense que nous avons le droit à avoir des explications. Je ferai ce que tu me dis de faire si tu m'expliques pourquoi. Et puis si je suis d'accord que c'est une bonne raison pour le faire. Mais si tu ne donnes pas d'explication, je ne le ferai pas. This has been the most effective attack of the enemy for a thousand years. Et ça, c'était l'attaque la plus efficace de l'ennemi pour plus de mille ans. We, we make our obedience conditional upon understanding. Nous rendons notre obéissance conditionnelle à l'explication. We wait to obey until we understand the word of the Lord. Nous attendions pour, pour obéir jusqu'à ce que nous comprenions la parole du Seigneur. Et il y a des gens qui attendent toute leur vie because that's the Lord never promised us understanding first. parce que Jésus nous a jamais promis la compréhension d'abord. much less interested explanations than we are. Il est bien moins intéressé dans les explications que nous. Sometimes when we obey, Quelquefois, quand nous obéissons, la compréhension va suivre. But that may years. Mais ça peut prendre des années. But if we wait to obey until we understand. Mais si nous attendions d'obéir jusqu'à ce que nous comprenions. We have raised up our understanding over the the authority of of Word God. C'est comme nous avons mis notre compréhension au-dessus de l'autorité de Dieu. This is heresy of the mind. Et ça, c'est c'est une hérésie de la De l'intelligence. It's a particularly francophone heresy. Et surtout, c'est une hérésie francophone. Which has then been exported in the entire world. Et qui a été exporté dans le monde entier. It started well before. Et ça a commencé il y a bien avant, bien avant. Et on le voit dans le Nouveau Testament. Mais c'est une de ces forteresses qui a été érigée contre la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens dans la deuxième épître. One of Lauren's secrets in growing this mission. Et un des secrets de Lauren pour faire croître cette mission, He does not wait to obey. il n'attend pas pour obéir. Never. Jamais. I know two people in the world like that. Et je connais deux personnes dans le monde comme cela. Lauren and a Swiss farmer. Lauren est un fermier suisse. All the rest of us, we wait. Tout le reste, nous attendons. Now, Lauren will ask for a confirmation. Lorraine va demander une confirmation. Surtout si c'est une grande parole. Comme était cette parole de commencer une université. Mais dès qu'il a cette confirmation, il obéit. Donc Jésus ne fait rien. Et on peut imaginer Marie et Marthe. Elles sont là assises à côté du lit de leur frère malade. Et sa situation s'aggrave. Jésus n'arrive pas. Il n'a pas envoyé de message. Et peut-être qu'ils commencent à compter. Elle commence à compter. Est-ce que le Seigneur a encore assez de temps pour répondre à mes prières And on my timetable selon mon agenda. C'est ce que moi je fais. Je compte le temps qui reste pour que je puisse chaque fois rappeler au Seigneur que ça se raccourcit. Et c'est sûr qu'il apprécie qu'on lui rappelle ces choses. But Et à un moment, on ne sait pas lequel. It's usually at 2 in the morning when the body temperature drops. C'est souvent à 2 heures du matin que la température du corps diminue. Lazarus dies. Et voilà, Lazare meurt. And the sisters are shocked. Et les sœurs sont choquées. Here their brother has died. Voilà leur frère en train de mourir. And Jesus isn't there. Et Jésus n'est pas là. So let's pick up this narrative in John chapter 11. Jean, prenons cette histoire dans Jean 11. Yeah, I don't, I don't use the word histoire Narration. because Claire Lise de Benoit reminded us that histoire means something that's probably not true. Ah, parce que Claire-Lise de Benoît en Suisse a dit que le mot histoire peut signifier des fois qu'en fait ce n'est pas vrai. Donc je vais parler de narration. On dit aux enfants, est-ce que tu me racontes une histoire? Donc elle ne disait jamais cela. Et surtout aux enfants. Uh, ou elle parlait d'événements. Ou récits. des récits. Yeah. So, after Lazarus dies, Jesus goes to Bethany. Et donc, après que Lazare soit mort, Jésus prend le chemin de Béthanie. And he arrives there Et il arrive là, and finds out that he's already been in the tomb four days. et là, il, il réalise que Lazare est déjà dans le tombeau depuis trois jours. Martha goes out to meet him, Et Marthe sort pour le rencontrer, et voilà ce qu'elle dit au verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et on sent la douleur dans sa voix. Et on sait qu'elle est complètement dans le choc, elle est choquée. Parce qu'elle ne, salue, pas le Seigneur. Et dans cette culture, c'est la même chose que dans vos cultures ici. arrive long Tu ne peux pas juste dire quelque chose comme ça quand quelqu'un arrive d'un long voyage. Surtout quand c'est un, enseignant très respecté. She should have said, "Welcome." Elle aurait dû lui dire, mais bienvenue. Come sit Viens t'asseoir dans l'ombre. On va t'apporter de l'eau fraîche. Comment s'est passé ton voyage? Comment se passe ton ministère? What news do you have of your mother? Comment va ta mère? Et comment le travail de charpente à la, maison, comment ça se passe? Elle aurait dû lui poser toutes ces questions she throws this at him like a slap in the face. Avant de lui balancer comme cela cette phrase à la figure. I have to explain this more to Westerners because we don't understand the importance of greetings in a traditional culture. Et en général, je dois expliquer cela davantage aux occidentaux parce que nous ne comprenons pas l'importance de la salutation. You learned the greetings in Bambara, right? Mm -hmm. On a des grandes salutations en Bambara. when you meet someone on, the way, you ask all these questions. Donc quand tu rencontres quelqu'un sur le chemin, tu lui poses toutes ces questions. And I've watched Ruth greeting someone with all these questions. Et j'ai vu Ruth en train de, de saluer quelqu'un avec toutes ces questions. And they're very happy that she learned their way of doing things. Ils étaient contents qu'elle sache saluer de cette manière. You know, an American, if if they greet you. Et un Américain si. Oh hi. Te salue, hi. And then they leave. Et ensuite ils partent. But Martha saw something in Jesus' eyes. Mais Marthe a vu quelque chose dans les yeux de Jésus. She said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." And and then she said, Seigneur, si tu avais ici, mon père, mon frère ne serait pas mort. Et ensuite, elle dit. Even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. And Jesus said. Et Jésus lui dit. Your brother shall rise again. Ton frère ressuscitera. Martha didn't like that. Et Marthe n'a pas aimé cela. She said, I know that he'll rise again in the resurrection on the last day. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. But that's a long way off. Mais ça, c'est loin, lointain. I heard all about that in King's Kids. J'ai appris tout cela dans le programme des FJ. But I don't want to wait for that long. Mais je ne veux pas attendre aussi longtemps. All I know is my brother died and you weren't here. Tout ce que je sais, c'est que mon frère est mort et toi, tu n'étais pas là. Martha thought the resurrection was just this future event. Et je, Marthe croyait que la résurrection c'était un événement futur. Which it is. Et c'est vrai. But it's more than that. Mais c'est plus que cela. And then Jesus says this amazing thing. Et ensuite Jésus lui dit cette chose incroyable. I am the resurrection and the life. Moi, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me shall live even if he dies. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? And Martha says, "Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, even he who comes into the world." Elle lui dit, "Oui, Seigneur." En français, c'est je crois, mais il a dit j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Beautiful confession of faith. C'est une confession de foi. It's half the revelation of Jesus. C'est la moitié de la révélation de Jésus. So the 12 had about the same half. Et donc les, les 12 avaient à peu près cette révélation aussi. Martha calls her sister. Et Marthe appelle sa sœur. Mary comes out. She's weeping. Et Marie sort, elle pleure. She falls at the feet of Jesus. Et elle, elle tombe aux pieds de Jésus. She said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même phrase. The same reproach like a slap in the face. le même reproche comme euh, qu'elle lui lance à la figure. How can it be the, exact same phrase? Comment est-ce que ça peut être la même phrase? Parce que le texte est clair. Marie était à l'intérieur de la maison quand Marthe est sortie pour parler à Jésus. Well, I think that when they sat there together at their brother's deathbed Et je crois quand elles étaient assises ensemble devant le lit de leur frère qui venait de décéder during that long night. pendant cette nuit terrible, They would not have left that deathbed. elles n'ont pas, je pense qu'elles n'ont elles elles n'ont pas quitté ce lit, They would have talked together. elles ont partagé ensemble. And mostly they would have talked about Jesus. Et là, je pense qu'elles avaient surtout partagé sur Jésus. Why didn't he come? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu What was he doing that was so important? Qu'est-ce qu'il était en train de faire qui était si important? He healed lots of people. Il a guéri tellement de gens. People he'd never even met. Et il a guéri des gens qu'il qui ne l'a même pas rencontré. He even healed foreigners. Il a même guéri des, étrangers. Et puis combien de fois il a dit à notre frère qu'il l'aimait Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus te dise qu'il t'aime et quand tu es dans une heure où tu as tellement de besoins, il ne fait rien Ces questions, ne, ces questions ne sont pas dans le texte. Elles n'ont pas besoin d'être. Parce qu'on les connaît. We have asked. We have asked them. On a déjà, on les a déjà demandés. And over and over again, they would have said to one another, Et elles ont sûrement dû se dire et se redire. If only he had been here, our brother would not have Si died. seulement il avait été là, notre frère ne serait pas mort. Jesus saw Mary weeping and the Jews also, and he was deeply moved and troubled. Jésus a vu Marie pleurer et aussi les Juifs, et il était vraiment troublé profondément dans son esprit. Et il pose la question, où l'avez-vous mis? Et ils lui ont dit, Seigneur, viens et vois. And apparently they showed him the tomb. Et sûrement qu'ils lui ont montré le tombeau. Et à ce moment-là, Jésus pleura. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré là? Il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'il il se sentait euh, euh, s'apitoyer sur lui-même. Parce que ça, c'est juste quelques jours avant que lui-même soit arrêté. So standing there in the front of the tomb of Lazarus, Donc debout là devant la to- le tombeau de Lazare, he would have realized this is going to happen to me. il pouvait peut-être réaliser que c'est exactement ce qui va se passer pour I'm lui. going to die. Je vais mourir. And in his humanity, the full force of that hit him for the first time. Et puis je crois que son humanité, toute cette force de son humanité l'a frappé à ce moment-là pour la première fois. And he, he wept for himself. Et il a pleuré pour lui-même. I don't particularly like that theory. Moi, je n'aime pas cette euh, explication. Another one says that he wept for Lazarus. Une deuxième explication est qu'il a pleuré pour Lazare. We often hear this preached at funerals. Et on entend souvent cela à euh, prêcher dans les enterrements. But why would he weep for Lazarus? Mais pourquoi est-ce qu'il allait pleurer pour Lazare? Uh, he knew he was going to raise him from the dead in five minutes. Il savait que cinq minutes après, il allait le ressusciter des morts. Lazarus was feeling no pain. Et Lazare n'avait pas de douleur. Il était en train de dormir. Et une troisième théorie disait qu'il était en train de pleurer pour les Juifs. Les, gens de Dieu. le peuple de Dieu, quand il est confronté avec la mort, il n'a pas de réponse. Ils sont tellement sous la crainte de la mort comme les païens autour d'eux. And I think this Et ça, c'est peut-être possible. Je crois que la crainte de la mort, c'est quelque chose de très fort. Et je crois que c'est certaines des, motivations pourquoi il y a le matérialisme dans l'Église. So de Christians et so many churches live for parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises vivent pour aujourd'hui. Ils ne vivent pas pour l'éternité. Ils ne sont pas en train d'investir pour l'éternité. Ils dépensent l'argent comme les gens autour d'eux. Et c'est le ce qui est derrière le, mouvement de des écologistes. Et c'est très très fort en Occident. La planète va mourir. Et il y a cette grande crainte que la planète va mourir. Et donc on change les politiques et on met des taxes qui vont coûter des milliards de francs. Uh, juste à cause de la crainte de la mort. And in some places like Geneva in Switzerland, Et dans certains endroits, comme Genève en Suisse, we don't realize how strong the fear of death is et nous ne réalisons pas quelle est notre euh, grande, cette grande crainte de la mort, because death is, is well dressed and polite. parce que le- la, la mort, c'est quelque chose de, de poli and looks healthy and prosperous. So, et, et ça, et ça a l'apparence d'être la mort. Donc. no, yes. Earth, uh, death has that appearance. Death, has that appearance. Ah, c'est la, la, la mort a cette apparence d'être prospère. So we don't realize how strong it is. Donc en fait, on, a, on ne réalise pas combien c'est fort. There's a fourth possible reason why Jesus wept. Et il y a une quatrième possibilité pourquoi Jésus a pleuré. He wept because of Mary and Martha. C'est qu'il a pleuré à cause de Marie et Marthe. That they had not waited for him to come. qu'elle n'avait pas attendu qu'il vienne. Essayez de comprendre ce qui se passe là. Jésus a passé trois ans avec ses disciples. Et la dernière année, peut-être, il leur a dit I'm going to be arrested, je serai arrêté, torturé, mis à mort, enterré. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Et ils ont hoché la tête. Et ils n'ont rien compris. parce que dans leur enseignement culturel, le Messiah pas être arrêté et torturé le Messie ne peut pas être arrêté et torturé. Ils savaient comme Marthe qu'il était le Messie. Et ils ont compris cela très rapidement dans ces trois ans. Mais Jésus est resté plus longtemps. Parce qu'ils n'avaient pas compris la deuxième partie de la révélation. That he was coming as the suffering servant qu'il venait comme le serviteur souffrant, le Messie, pour donner sa vie. Et ils ne comprenaient pas cela. Et je crois qu'il était en train de demander au Père, de crier au Père. Comment est-ce que je peux leur faire comprendre? Ils Il faut qu'ils restent là à Jérusalem. Et ensuite, il donne ce message à Marie et Marthe. Et il dit... The one you love is sick. Celui que il reçoit ce message, celui que tu aimes est malade. And, and Jesus immediately asked the Father, Do I go heal Lazarus? Et immédiatement, Jésus pose la question au Père, est-ce que je pars guérir Lazare? And the Father answers, Et le, parent, le Père répond, No, non, let him die. laisse-le mourir. And sometimes when we pray for healing, Et quelquefois, quand nous prions pour la guérison, That's the answer of the Father. Ça, c'est la réponse du Père. Jesus would have thought about this very carefully. Et Jésus a sûrement réfléchi à cela de, de, avec beaucoup d'attention. He would have thought about the implications for Lazarus. Il a réfléchi à toutes ces implications pour Lazare. But you know, Lazarus was feeling like he was asleep. Et donc Lazare pensait qu'il était endormi. He was going to wake up. Il allait se réveiller. Pas un vrai problème. Mais il a peut-être réfléchi plus aux implications pour Marie et Marthe. Il savait qu'il était en train de les faire passer par les journées les plus difficiles de leur vie. Mais je crois qu'il s'est dit à lui-même, elles me connaissent tellement bien. They're so close to me. Elles sont tellement proches de moi. They're closer to me than my own sisters. Elles sont plus proches de moi que mes propres sœurs. Closer than some of the 12. Que plus proches que même certains des 12. I think they'll wait. They'll trust me for four days. Je pense qu'elles vont me faire confiance pour quatre jours. So I can trust them with an unanswered prayer. Donc je peux leur faire confiance avec cette prière, avec une prière non exaucée. And then when he got there, Et ensuite, quand il arrive, they, they hadn't waited. et elles, elles n'avaient pas attendu, They hadn't trusted him. elles ne lui avaient pas fait confiance, He was so hurt by that that he wept. et il était tellement blessé par cela qu'il a pleuré. So here's the understanding I came to 20 years after starting to preach this. Et voilà la compréhension que j'ai maintenant après 20 ans de prédication sur ce texte. Quand nous prions, nous faisons confiance au Seigneur. Quand il ne nous répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Je le répète. Quand nous prions, nous faisons confiance à Dieu. When he doesn't answer us, quand il ne nous répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Et il nous fait confiance qu'on va continuer de lui faire confiance, même s'il n'a pas exaucé notre prière. Est-ce qu'il vous a déjà fait confiance avec une prière inexaucée You know the rest. Et vous connaissez la suite. He comes up and says, Remove the stone. Et il vient et il dit, enlevez la pierre. Martha protests. Et Marthe proteste. And Jesus turns and says to her, Did I not say to you, if you believe, you will see the glory of God? Et Jésus lui a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? So they remove the stone. Et donc ils ont enlevé la pierre. Et Jésus a levé les yeux vers le Père et a prié. Et à la fin, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort a entendu la prière. Il ne l'a pas entendu avec ses oreilles physiques. Parce que les gens morts n'entendent pas. That, that word of authority went beyond the veil. Cette parole d'autorité est allée au-delà du voile. Pulled him out of the place of the dead. La sortie du lieu de la mort. He sat up on that stone bench. Il s'est assis sur ce, ce bois en pierre, euh, en, en pierre. Still wrapped in the grave clothes. Et il avait toujours, quand il était sur le banc, il avait toujours les habits de la, du tombeau. And stumbled out into the heat of the day. Et il, a trébuché dans la chaleur du jour. Et je pense qu'il était entouré de gens qui étaient en train de crier. Et des gens en train de crier dans la peur, pensant que c'était son fantôme. Et d'autres qui criaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'il venait d'être ressuscité. Et puis d'autres qui allaient courir dans les autres villages pour aller annoncer la nouvelle aux voisins. Et ensuite une voix supplémentaire. Qu'il connaissait très bien. Déliez-le et laissez-le partir. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas aux prières. Et une des raisons, c'est pour voir si nous le continuons de le suivre par rapport à ce qu'il nous donne. Ou bien est-ce que nous continuons de le suivre à cause de qui il est One guy said it this way. Et un quelqu'un l'a posé l'a mis de cette manière. Are you following God for what you can get from him? Est-ce que tu suis Dieu pour ce qu'il va te donner, ce que tu vas recevoir de lui? he can fix your problems? Parce qu'il peut euh, répondre à tes problèmes. Or are you using your problems to get closer to God? Ou bien est-ce que tu utilises tes problèmes pour t'approcher de Dieu? My wife Cynthia got, got very sick about five years ago now. Ça fait cinq ans maintenant que ma femme Cynthia est tombée gravement malade. No, oh, six. Six. And we didn't know that she was going to die. Et bien sûr, nous ne savions pas qu'elle allait mourir. It's a disease there's no cure. Pour ce genre de maladie, il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de survivant. Et le Seigneur m'a parlé. Il said, dit, Est-ce que tu vas continuer à me suivre même si je n'exauce plus tes prières pour toujours? Et j'ai dit oui. Je ne te suis pas parce que tu réponds à mes prières. n'ai pas hésité. Je n'ai même pas hésité. But that answer was tested. Mais cette réponse a été testée. Well, when God doesn't answer our prayers, we face a temptation. Quand Dieu n'exauce pas notre prière, nous faisons face à une tentation. It's the same one Mary and Martha faced. Et c'est la même tentation que, que Marie et Marthe ont vécue. We're tempted to bury our prayers nous, sommes tentés d'enterrer nos prières. D'enterrer notre espérance avec nos prières. Et on, s'arrête de prier dans ce domaine spécifique. Donc dites-moi où vous vous êtes arrêté de prier. Et je vais te dire où tu as commencé à perdre l'espérance. as a new Christian, et moi, euh, en tant que chrétien, j'avais cette euh, compréhension immature de l'espérance. Et j'ai juste pensé que c'était euh, quelque chose en tant que de chrétien dans l'adoration. que c'était quelque chose de facultatif. Que c'est juste un sentiment qui vient et part. Mais l'espérance, c'est bien plus que cela. Hebrews 6 tells us it's the very anchor of our souls. Et Hébreux 6 nous dit que c'est l'ancre de notre âme. It also tells us it's hope that goes within the veil. Et il est dit que c'est l'espérance qui va au- au- dans le voile. So it's the link between the visible world and the invisible world, Donc c'est le lien entre le monde visible et le monde invisible, m- between what exists and what could happen. entre ce qui existe et ce qui pourrait se passer. Hope is linked with in scripture with all kinds of qualities. L'espérance est liée dans l'écriture avec toutes sortes de qualités. Perseverance. La persévérance. Purity. La pureté. Salvation. Le salut. Assurance. L'assurance. Stability. La stabilité. All these come with, with hope. Tout cela vient avec l'espérance. And very importantly, faith is the firm assurance of what we hope for. Et la foi c'est la ferme assurance des choses pour lesquelles nous espérons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qui connaît la référence? Good. That's, very good. 11:1. Hébreux 11:1. donc si vous perdez l'espoir, don't pas à la foi. Ne pensez même pas à la foi. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi attaque notre espérance. Il n'attaque pas notre foi. Parce qu'il ne peut pas. Elle est, elle est là tellement profondément ancrée en nous. Mais il peut attaquer notre espoir. Parce que notre espoir est dans notre âme. Et donc cet espoir peut être attaqué au travers de nos émotions, au travers de nos pensées. only lose hope in categories. Et c'est bien que nous, nous perdions l'espoir seulement dans certaines catégories. Et si nous perdions l'espérance dans tous les domaines à la fois, nous serions dans le désespoir, which is the English form of this French word, désespoir, qui est le- la, la forme anglaise de ce mot, de ce mot en français, c'est le désespoir, which means hope um, nullified. ce qui veut dire euh, la- la- l'espérance qui est- devient nulle, qui est an- anéantie. And when there's no more hope, Et quand il n'y a plus d'espoir, then there's no more future. alors il n'y a plus de futur. And this is what, when individuals and nations are tempted into suicide. Et c'est là pourquoi les individus et les nations sont tentés par le suicide. Et la bonne nouvelle est que de la même manière que Jésus a ressuscité Lazare, il, il peut ressusciter notre espérance. This loss of hope is a problem in every nation, in the church in every nation. Et cette perte de l'espérance, c'est un problème de l'Église dans toutes les nations. It's the main reason I think that missionaries leave the mission field. Et je crois que c'est la raison principale pour laquelle les missionnaires quittent le champ missionnaire. He's always say, they always say, uh, ils always say, they always say it's conflicts. Ils disent toujours que c'est à cause du conflit. But as we said yesterday, it's because they don't realize that they're mais, c'est pour, la raison, c'est qu'ils ne comprennent pas que leur champ de bataille, leur euh, combat spirituel, c'est dans le domaine des relations. Et ensuite, ils perdent l'espoir de voir cette relation être restaurée. Et ils ne savent pas comment la retrouver. Et ensuite, ils quittent le champ missionnaire. Their soul has no more anchor. Et puis leur âme n'a plus d'encre. Their faith has no more ground. Leur foi n'a plus de, de de, de, de, pour se They pray, they pray and pray. Ils prient, prient, prient. But because they've lost hope. Parce qu'ils ont perdu l'espérance. It's impossible to, to have that firm assurance. Et c'est impossible d'avoir cette ferme assurance. Many YWAMers leave YWAM. Et beaucoup de jemiers quittent Jeunesse en mission. Parce qu'ils perdent espoir pour leurs finances. Moi aussi, j'ai essayé. J'ai essayé de trouver du soutien. Ça ne marche pas dans notre culture. Et puis en fait, c'est toutes les cultures que j'ai visitées qui m'ont dit la même chose. Ça marche dans ta culture, mais pas dans la mienne. Mensonge. Mensonge de l'ennemi. It works everywhere. Ça marche partout. Because the principles that Terry teaches Parce que le, le principe de ses enseignements are culturally universal. sont, sont un, universels dans toutes les cultures. Because they're based on relationships. Parce qu'ils sont basés sur les relations. And the Lord blesses committed relationships. Et le Seigneur bénit les, quand on a des relations. So I tell people, listen, if you're called to leave YWAM, leave. Et puis je dis aux gens, bon, si tu penses que tu dois quitter Jeunesse en Mission, alors pars. But don't leave because you don't have support. Mais ne quitte pas parce que tu n'as pas de soutien. That's a dumb reason. Parce que ça, c'est une raison d'idiote. Parce que ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui te dit que tout le monde arrive à avoir un soutien, sauf toi. I strongly encourage you Et J'aimerais t'encourager fortement à faire un séminaire. Et maintenant, tout le monde va aller parce qu'il va y avoir un séminaire sur les finances. <laughs> But it's online also, isn't it? Mais c'est un séminaire qui est en ligne aussi. She has helped so many missionaries. C'est Terry, là, qui fait ce Do séminaire. not lose hope for your finances. Elle a aidé tellement de missionnaires pour ne pas perdre l'espoir par rapport à leurs finances. I see many YWAMers who've lost hope for marriage. Et j'ai vu beaucoup de Jémiens aussi qui ont perdu l'espérance par rapport à leur mariage. Certains sont mariés. Mais en tant que mariés, ils n'ont pas d'espoir pour leur mariage. Et certains ne sont pas mariés. Et ils ont perdu l'espoir et ils n'espèrent plus. Et j'ai vu connu beaucoup de gens qui ont qui sont arrêtés de prier pour leur famille. Ils ont perdu l'espoir. They stop praying for their church. Ils ont, sont arrêtés de prier pour leur église. They don't go anymore. Ils n'y vont même plus. They don't communicate. Ils ne communiquent plus. They've stopped hoping. Ils en sont arrêtés. Ils n'espèrent plus. We're seeing people who are losing hope for their nations. Et il y a des gens qui perdent l'espoir pour leur nation. This is the case for many Americans. Et c'est le cas pour beaucoup d'Américains. And many Europeans also. Et beaucoup d'Européens aussi. many young people have lost all hope for the future. Et beaucoup de jeunes gens ont perdu leur espérance pour l'avenir. We have so many young men in the West who spend dozens of hours every week playing video games. Nous avons tellement de jeunes gens en Occident qui passent des dizaines et des dizaines d'heures aux jeux vidéo. They've lost hope for life. Ils ont perdu l'espoir pour la vie. They don't have a job. Ils n'ont pas de travail. They failed their education. Et ils ont échoué leur éducation. They failed their friendships. Ils ont échoué dans leur relation so des amitiés. Withdraw from all reality Donc ils se retirent de toute la réalité. Into a virtual world of games. Dans un monde virtuel de jeux. This is a definition of mental illness. Et ça c'est la définition d'une maladie mentale. But Jesus is our hope. Mais Jésus est notre espérance. He is the resurrection and the life. Il est la résurrection et la vie. And no matter what, in what area we, ha we have lost hope, Et quoi que soit le domaine dans lequel nous avons perdu l'espérance, Jesus can give it back. Jésus peut la redonner. So we're going to close now in a moment of, of application. Et donc on va s'arrêter là et passer un petit peu à la pratique. Et demain, je parlerai plus de la relation entre l'espérance et la foi. Les nations cherchent l'espérance. And when they, when they don't find it, they, they put it in a false Messiah. Et quand elles ne trouvent pas cette espérance, elles, elles mettent leur foi, leur espérance dans un faux Messie, Some politician, des politiciens. who, they know how to speak the language of hope. Ils savent, ils ont la le langage de l'espérance. Bill Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Barack Obama, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Donald Trump, et Donald Trump. They all know how to talk the language of hope. ils connaissent tous le langage de l'espérance. We, then we elect them. Et on les, on les élit. They don't do anything except some of them make everything worse. Et ils ne font rien sinon rendre les choses pires. And we're surprised. Et nous sommes surpris. We are the ministers of hope. Nous sommes les ministres de l'espérance. The church is the church of Jesus Christ is the source of hope for the nation. L'église de Jésus-Christ est la source de l'espérance dans les nations. But that, that means we need to have our hope back. Mais ce que ça veut dire c'est que nous devons retrouver notre espérance. We can't be telling people Put your hope and trust in Jesus if we don't have hope. Nous ne pouvons pas dire aux gens mets ta confiance, mets ta, ton espérance en Jésus si nous nous n'en avons pas. So let's just bow before the Lord. Donc prions. And we're going to listen to the Holy Spirit. Et nous allons écouter le Saint-Esprit. Because the enemy tries to make us forget what's ha- happening. Parce que le- l'ennemi aimerait nous faire oublier les choses qui se passent. And we don't even realize where we've stopped praying. Nous n'avons même pas réalisé où nous, nous avons arrêté de prier. Because when our prayers aren't answered, it hurts. Parce que quand nos prières ne sont pas exaucées, ça fait, du, ça fait mal. On avait fait confiance à Jésus. Et il n'a rien fait. Et ça fait mal. Et c'est la raison pour laquelle nous l'enterrons. Et puis nous mettons une grande pierre devant notre âme. Et ça devient un endroit difficile, dur. Donc Saint-Esprit de Dieu. You who were sent to remind us all about Jesus. Toi qui as été envoyé pour nous rappeler tout de Jésus. Remind us now where we have stopped praying. Rappelle-nous maintenant là où nous nous sommes arrêtés de prier. Remind us which areas we have lost hope in. Rappelle-nous quels sont les domaines où nous avons perdu l'espérance. We can be tempted to give up hope for our children. Nous, nous pouvons être tentés de, de perdre l'espérance pour nos enfants, pour notre conjoint, ou même d'avoir un jour un conjoint. Et je crois qu'ici il y a des gens qui ont perdu l'espérance de voir des relations restaurées. You tried and it hurts too much. Tu as essayé, mais ça fait trop mal. So you stopped praying, you've lost hope. Donc tu t'es arrêté de prier et tu as perdu l'espérance. And yes, there's some who've lost hope for finances. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu l'espérance concernant les finances. Some who've lost hope for their future ministry. Et certains qui ont perdu l'espérance pour un ministère futur. They thought they were going to have this ministry. They thought God promised. Ils pensaient qu'ils allaient voir ce ministère que Dieu leur avait promis. Et ensuite, rien ne s'est passé. Ils ont perdu l'espoir. Et d'autres ont perdu l'espoir pour leur famille. Et sûrement qu'il y a plein d'autres domaines. Saint-Esprit, montre-nous là où nous avons perdu l'espérance. So if the Lord has shown you an area, donc si le Seigneur t'a montré un domaine, I want to pray for you. J'aimerais prier pour vous. I have the hope and faith that he can restore hope J'ai l'espérance et la foi qu'il peut restaurer l'espérance. now. Maintenant. So just raise your hand before the Lord Donc lève la main devant le Seigneur put it back down again. et ensuite tu la rabaisses. Et il va vous montrer tous les domaines où vous l'avez perdu. Et lève ta main et rabaisse-la de nouveau. Okay, Lord, I thank you for your faithfulness. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. You saw so clearly where we lost it. Merci de me montrer très clairement là où j'ai perdu cette espérance. And that's why you want to give it back. Et c'est la raison pour laquelle tu veux nous la rendre. So I pray the same prayer that Lazarus that Jesus prayed over Lazarus. Et je prie la même prière que Jésus a prié sur Lazare. Lazarus come forth. Lazare sort. Come forth, sort. hope that was buried. Sort. Any hope that was buried and deeply, come Tout, forth. Toute espérance qui a été enterrée, sort, sort. And now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Et que le Dieu de l'espérance et de la consolation. Non, which was, c'est ça De l'espérance. Oui. Euh, verset 15-13. Que le Dieu de l'espérance. Fill you with all joy and hope, joy and peace in believing vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grande prière de l'apôtre Paul qu'il a priée pour les Romains. Et je vous encourage à faire cette prière pour vous-même pour votre équipe, pour votre église, pour votre famille. Daily. Chaque jour. Dieu donne l'espérance quand nous la demandons. Paul Et Paul écrit aux Romains dans ce même chapitre. That Que au travers de l'écriture nous avons l'espérance. Romains 15, Romains 15:4. You talk to someone who says, "Well, I used to be a Christian, but I just gave up. It was too hard." Si vous parlez avec quelqu'un qui dit, "Bon, moi j'étais chrétien, mais j'ai laissé tomber parce que c'était trop dur." Ask them when they stopped reading their Bible. Demande-lui quand il a arrêté de lire la Bible. You will always find that they stopped. Et tu, parce que tu verras toujours qu'il s'est arrêté. And that's one of the reasons they lost hope. Et c'est une des raisons pour laquelle il a perdu l'espérance. So those two verses are Romans 15 verse 4 for scriptures. Donc nous avons c'est chapitre 15 de Romains, verset 4. Et la prière, c'est Romains 15, verset 3. Et il y a une autre manière d'avoir l'espoir. Et ça, ça se passe avec l'éducation informelle dont nous avons parlé. Hébreux 10, 23. Accroche-toi à la confession de ta foi Mm-hmm. of your hope. De, ta, de ton espérance. Hebrews Hébreux 10 23. Donc nous donnons de l'espérance au travers de nos avec nos paroles. Nous pouvons encourager l'espérance les uns pour les autres. Ou bien nous pouvons décourager l'espérance. Et quelquefois dans nos équipes, dans nos communautés. On a cette habitude de partager tout ce qui tourne de travers. Et ça, c'est aussi un type de personnalité. si le Seigneur te montre ce qui tourne de travers, Alors, aide, essaye de faire quelque chose. N'en parle pas constamment. Donc la manière dont nous conversons dans nos familles, c'est très important. In our teams. Dans nos équipes. Dans nos écoles. Dans nos communautés. Parce que si nous nous encourageons à l'espérance, alors nous aurons ce terrain de foi. Et nous pourrons croire, mettre notre confiance, notre foi en Dieu pour de grandes choses. Mais c'est la raison pour laquelle l'ennemi vient et attaque. Il nous montre quelque chose de négatif. And he says, "Did you see what that guy's doing over there?" Tu as vu ce que ce gars est en train de faire là-bas? He calls himself a Christian. How can he do that? Il dit qu'il est chrétien et comment est-ce qu'il peut faire cela? We've all heard this little voice. Et on ne va pas entendre cela. But we mustn't repeat that stuff. Donc on va peut-être l'entendre, mais on ne doit pas le répéter. We hold fast the confession of our hope. Donc euh, gardons fort, fort la confession de notre foi.